Почекайте. Вся правда про війну з України та Росії. Зараз я розмовляю українську мову. Я витягну цей плач. потім е, буду знати російську мову. Зараз йде війна. Це означає, що хтось напав, хто напав, Росія напала. Чому вона напала? Вона хоче зробити так, щоб Україна стала Росією. Там, ну як там спочатку ліквідувати ці війська всі українські, щоб Україна ось так зробила. Все, все, я програв, ми програли. І їх буде легше захватити, та й все. Тому що росіяни також так само робили, це коли був Крим, вони також ось так робили. Руки вгору підписують, щоб Крим був наш. І все. Ну, не так не казали, вони так тільки зброю в руках тримали і чекали, коли вони підпіс, підпишуть. А потім вони дивились, якщо там було б було відмова, а там є такі люди, котрі вони боялись, деякі не боялись. дарусі просто вторглися знову, знову, але не проводили ще тести там. Хто хоче, щоб ця страна залишилась Україною Росії. А от Криму проводила. Багато сказали за те, що так. Росія буде Крим, Росія. Добре. Поки що окуп... окупація. Тому що, напевно, я не згоден з цим. Я не, не хочу казати, що Крим чи український, чи російський. Він буде окупований мною тоді. Білоруським, як це я сказав, А4 героєм. Ось так. Я буду А4 білоруським героєм російської мови. Тому якщо ви дивитеся 4, дивіться про мене. І коментуйте, щоб я робив як а 4 щоб таке цікавенько було. Е, це допоможе всім. Е, Давайте тоді далі. Е, напишіть в коментарях, що ви хотіли б побачити в наступних відеороликах. Це буде дуже корисно для вас і для мене ось е, окупація. Якщо росіяни не зро... захватять, да? так, а Донбас не робили тести, тому що там половина, якщо вони Харків, до речі, вони захват... Е, захватили, до речі, повністю, як я розумію, да? дуже скоро. Якщо вони не проводять тести, то це означає, що вони воєнні дії, щоб влаштувати, зруйнувати війська. Да? а чого вони не окупують його? Кажуть, що вони що вони окупують його. Якщо окупують, то зробити тоді тести, щоб дізнатися. Якщо там трошки більше процентів, то це означає, що українці давно жили і тепер вже звикли до росіян. Просто росіян українські із Крима боялись, а тепер Харків не боїться. Може деякі захочуть, хто знає. Подивитися треба. Вони, напевно, будуть знову стояти з пістолетами і дивитися, як українці харківські підписують. А поки що вони йдуть до Києва, тому готуйтесь. Тому це дуже є важливим. Лайк підписка на YouTube канал, щоб дивитися ще руськомовний канал мій Макс Прайм Блогер, в інтернеті Макс Прайм Блогер і все таке. Ех, ще на українській мові хотів би записати. Ну поки що така ситуація, думаю, потім. поки я хайпанусь, буду якось так розмовляти, а потім вже ну, будемо безграмотно на англійській мові. Тому що, напевно, російська мова є одна дівчина, велика доросла, вона е, депутат, журналістка, все таке. Вона англійську напевно, не знає, а русську, руську мову знає. Ось тому вона дуже сильно «Ну, ми тепер зробимо все, що там Україна програла, все таке. Ну вона дуже сильна, тому з за цього е, я не здаюся. Тому підписуйтесь на митів канал, тому що завдяки цьому ми зробимо мужественну Україну. Як це зробити? Просто підписатись і написати в коментарях. Завжди пишіть. Мужество це сила. Ось і все вуличним. Якось так вийшло.